আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু অ্যারাবিক ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট চতুর্থ সৈয়দনা ওমর ইবনুল খত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্যাসেজ থেকে দেয়া হয়েছে আল ইফতিতা ওমর ইবনুল খত্তাব আল আদবি আল কুরাশি আল মুলাক্কাব বিল ফারুক হুয়া সানিল খুলাফাইর রাশিদিন ومن كبار أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة سأذكر إجابات السؤالات في التالي الإجابة ألف عمر المخطط هو ثاني الخلفاء الراشدين الثاني اشترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرسا من الأعرابي الثالث سريح بن الحارث يحكم لصالحين أعرابي ضد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن العيب في الفرس ظهر في يد أمير المؤمنين رضي الله عنه الإجابة عن بعض الكلمة المذكورة الكلمة المرادفة أعرابي بدبي أمير إمام رزيت وافقت احتكم توسك نظر رأى الإجابة عن جيم المفرد الجمع الجملة فرس فروس الفروس مطيعة عيب عيوب ظهرت عيوب في الفرس زهر زهور ركب الناس على زهور الفرس الإجابة عن دل الفعل الماضي الفعل المضارع اشترى يشتري دفع يدفع ركب يركب انطلق ينطلق زهر يزهر منع يمنع عاد يعود قال يقول بعت أبيع رديت أرضى احتكم يحتكم رضي يرضى سمع يسمع التفت يلتفت آه، أخذت تأخذ اشتريت تشتري نظر ينظر وليت أولي الاختتاب كان ابن الخطاب قاضيا خبيرا وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس من المظالم سواء كان مسلمين أو غير مسلمين وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل فعلينا أن ندرس حياته السربية হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেতে আমাদের সাথে থাকবেন লাইক করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত